درود بر شما دوستان و همراهان در خدمت شما این با یکی دیگر از کلیپ های آموزشی انگلیسی مثل آب خوردن و در این درس میخواهیم در خصوص آدرس پرسیدن و آدرس دادن در انگلیسی یا asking and giving directions در انگلیسی صحبت بکنیم و ها و جملات رایجی که میتونید شما استفاده بکنید و این های کاربردی رو یاد بگیرید با هم در این درس مرور خواهیم کرد و با هم یاد خواهیم گرفت. دوستان فراموش نکنید که حتما طبق روشی که در انتهای این کلیپ خدمت شما تشریح و بیان شده تمرین کنید تا باعث تأثیر بسیار زیادی در یادگیریتون بشید. بسیار خوب. بپردازیم به آدرس پرسیدن و آدرس دادن یا asking and giving directions در انگلیسی Excuse me, could you tell me how to get to فلانجا? Excuse me, could you tell me how to get to فلانجا؟ دقت بکنید که این فلانجایی که ما گفتیم یک متغیره. شما هر اسمی رو که میخواید یا اسم مقصدی رو که میخواید میتونید در اینجا جا بدید. Excuse me یعنی منو ببخشید در ابتدای جملاتی که ممکنه برای طرف یک ناراحتی ایجاد بکنه یا اینکه شما درخواستی داشته باشید یا بخواید توجه طرف رو جلب بکنید از excuse me یعنی مرا ببخشید استفاده میکنید could you یعنی آیا تو میتونی tell me به من بگی how to یعنی چگونه get برسم دست پیدا بکنم تو فلانجا به فلانجا دست پیدا بکنم Excuse me Could you tell me how to get to فلانجا یعنی ببخشید میشه به من بگی چطور میتونم برم فلانجا Excuse me Could you tell me how to get to فلانجا Excuse me Could you tell me how to get to فلانجا Excuse me Do you know where the Bahmanja is? Excuse me, do you know where the Bahmanja is? Excuse me همطور که گفتیم یعنی منو ببخشید یا در ابتدای جملاتی که میخوایم از فردی سوالی بپرسیم Do you know یعنی آیا شما میدونید where یعنی کجا The بهمانجا یک متغیره میتونید بعد از THE اسم اون مکان رو بیارید is یعنی است ورد فلانجا is یا ورد بهمانجا is یعنی فلانجا کجاست و در ابتدا جمله معدبانش رو هم اضافه میکنیم Excuse me, do you know where the بهمانجا is؟ یعنی ببخشید میدونید بهمانجا کجاست؟ Excuse me, do you know where the بهمانجا is؟ Excuse me, do you know where the بهمانجا is؟ I am sorry. I don't know. I'm sorry. I don't know. اگه طرف ندونه از این عبارت استفاده میکنه I'm sorry ببخشید I don't know نمیدونم I'm sorry I don't know I'm sorry I don't know Sorry, I'm not from around here. Sorry, I'm not from around here. Sorry یعنی متاسفم. I'm not من نیستم from as around تلفظش رو دقت بکنید around یعنی همین هول هوش here یعنی اینجا sorry I'm not from around here یعنی ببخشید من اهل این دور و برا نیستم اهل این محل نیستم بچه اینجا نیستم sorry I'm not from around here sorry I'm not from around here I am looking for فلانجا. I'm looking for فلانجا. I'm looking یعنی من دارم دنبالش میگردم. دنبال فلان چیز هستم. for برای فلانجا. من دارم دنبال فلانجا میگردم. I'm looking for فلانجا. I'm looking for فلانجا. Are we on the right road to Falanja? Are we on the right road to Falanja? Are we یعنی آیا ما هستیم on the right road یعنی در مسیر درست در جاده درست تو فلانجا یعنی به فلانجا Are we on the right road to فلانجا یعنی آیا ما در مسیر درست در جاده درست به فلانجا هستیم یعنی آیا داریم در راه و درست میریم مثلا فرض کنیم که طرف تو ماشینه بعد از راننده میپرسه یا یه لحظه وایساده کنار از یک آبر پیاده میپرسه Are we on the right road to فلانجا یعنی آیا ما در جاده درست یا در مسیر درست به فلانجاییم یعنی که داریم راه اشتباه میریم Are we on the right road to فلانجا Are we on the right road to فلانجا؟ Is this the right way for بهمانجا؟ Is this the right way to بهمانجا؟ Is this یعنی آیا این است The right way یعنی راه درست مسیر درست تو بهمانجا یعنی به بهمانجا Is this the right way to بهمانجا یعنی آیا این مسیر درست به بهمانجاست Is this the right way to بهمانجا Is this the right way to بهمانجا Do you have a map Do you have a map? Do you have یعنی آیا شما دارید چی؟ A map یک نقشه. Do you have a map? آیا یه نقشه داری؟ Do you have a map? Do you have a map? Can you show me on the map Can you show me on the map? Can you show me یعنی آیا میتونی به من نشون بدی on the map روی نقشه مثلا طرف میگه فلانجا فلانجا اینجوری باید بری اونجوری بری بعد بهش میگی بابا روی نقشه بهم نشون بده Can you show me on the map یعنی آیا میتونید روی نقشه نشونم بدید Can you show me on the map Can you show me on the map I'm sorry to trouble you, sir, but is this the right way to Karaj? I'm sorry to trouble you, sir, but is this the right way to Karaj? I'm sorry یعنی من متاسفم To trouble you یعنی تو رو به درد سر میندازم Sir یعنی جناب آقا برای احترام استفاده میشه But اما Is this the right way to کرج؟ آیا این راه درسته به کرج؟ این مسیر درسته که به کرج میره؟ I'm sorry to trouble you sir But is this the right way to کرج؟ یعنی ببخشید آقا که مزاحمتون میشم آیا این راه به کرج منتهی میشه؟ به کرج میرسه؟ I'm sorry to trouble you sir But is this the right way to کرج؟ I'm sorry to trouble you sir But is this the right way to Karaj? Take a 39 bus. Take a 39 bus. Take یعنی گرفتن یا در اینجا یعنی سوار شدن A یعنی آرتیکل A برای اشاره به یک تیک 39 باس یعنی یکی از اتوبوس های شماره 39 سوار بشید مثلا از طرف پرسیدید فلانجا چطوری برم بعد آقای یا خانومه میگه یکی از اتوبوس های شماره 39 سوار شید تیک 39 باس Take a 39 bus. Where do the number 39 buses stop? Where do the number 39 buses stop? Where do یعنی کجا انجام میدن The number 39 buses یعنی اتوبوس های شماره 39 stop یعنی متوقف میشن یا ایستگاه دارن در اینجا Where do the number 39 buses stop یعنی ایستگاه اتوبوس های شماره 39 کجاست یا اینکه اتوبوس های شماره 39 کجا می ایستند Where do the number 39 buses stop Where do the number 39 buses stop Wait here It will pass in a few minutes. Wait here. It will pass in a few minutes. Wait یعنی منتظر شدن. Here یعنی اینجا. Wait here یعنی اینجا منتظر باشید. It will pass یعنی آن عبور خواهد کرد. آن گذر خواهد کرد. به چی داره اشاره میکنه؟ مثلا به اون اتوبوسه که پرسیدیم. In a few minutes یعنی در دقایق کمی در عرض چند دقیقه دیگه wait here it will pass in a few minutes یعنی همینجا منتظر بمونید اتوبوس یا اون اتوبوس اینجا it اشاره میکنه به اون اتوبوس اتوبوس چند دقیقه دیگه میرسه از اینجا عبور خواهد کرد wait here it will pass in a few minutes wait here it will pass in a few minutes Is it far from here to شوش؟ Is it far from here to Shush? Is it far یعنی آیا دور است from here یعنی از اینجا to شوش یعنی تا شوش به شوش Is it far from here to شوش یعنی آیا از اینجا تا شوش خیلی راهه خیلی مسافته Is it far from here to شوش Is it far from here to Shush? It is about five minutes by car. It's about five minutes by car. It's about یعنی حدود five minutes پنج دقیقه است by car با ماشین اگه با ماشین بری حدود پنج دقیقه طول میکشه it's about 5 minutes by car. It's about 5 minutes by car. Cross the street and then keep straight. Cross the street and then keep straight. cross یعنی عبور کردن The street یعنی اون خیابونه داره طرف اشاره میکنه اون خیابون مشخصی که دارن در موردش صحبت میکنن and و then سپس keep straight یعنی مستقیم ادامه بدید مستقیم نوک دماغتون رو بگیرید و ادامه بدید cross the street and then keep straight cross the street and then keep straight Is this the right bus to Tehran? Is this the right bus to Tehran? Is this یعنی آیا این است the right bus اون اتوبوس مشخص اون اتوبوس درست تو تهران به تهران حالا شما مثلا رفتی ترمینال حالا میخواید بپرسید که آیا اتوبوسی که میخواید برید به تهران میره میگید is this the right bus to تهران آیا این اتوبوس به تهران میره آیا این اتوبوس درستیه که من سوارشم بخوام برم تهران is this the right bus to تهران is this the right bus to تهران turn left you can't miss it turn left you can't miss it turn یعنی چرخیدن left یعنی چپ turn left یعنی به سمت چپ بپیچید you can't یعنی تو نمیتونی miss یعنی از دست دادن گم کردن it اشاره میکنه به اون چیزی که در موردش داره صحبت میکنه you can't miss it یعنی گمش نمیکنید قطعا میبینیدش turn left you can't miss it turn left You can't miss it It is this way. It's this way. This way یعنی این راه. It's this way یعنی این راه، این مسیر، این سمت، این جاده است. It's this way. It's this way. It's that way. It's that way. That way یعنی اون راه. اشاره میکنه به اون راه دورتر. It's that way یعنی اون مسیر اون جاده است، اون خیابونه. It's that way. It's that way. You are going the wrong way. You are going the wrong way. You are going یعنی تو داری میری یه کاری رو در حال استمرار داری انجام میدی حال استمراریه The wrong way یعنی راه اشتباهی Wrong یعنی اشتباه You are going the wrong way یعنی تو داری مسیر اشتباهی رو میری داری راه اشتباهی رو میری You are going the wrong way You are going the wrong way You are going in the wrong direction. You are going in the wrong direction. You are going یعنی تو داری میری در حال رفتن هستی. In the wrong direction یعنی در مسیر اشتباهی. Direction یعنی مسیر جهت. Wrong یعنی اشتباهی. You are going in the wrong direction. یعنی جهت مسیرت اشتباهیه. You are going in the wrong direction. You are going in the wrong direction. Take this road. Take this road. Take یعنی برداشتن در نظر گرفتن در اینجا. This یعنی این. Road یعنی جاده. Take this road یعنی از این راه برو. این راهو در نظر بگیر. از این مسیر برو. Take this road. Take this road. Go down there. Go down there. Go یعنی برو. Down دوستان تلفظش رو دقت بکنید. صداش رو ببینید. Down. Down. Down نیست. Down. There یعنی آنجا. Go down there یعنی از اونجا برو پایین. مثلا خیابون سرپایینیه. Go down there یعنی برو اونجا. از اونجا برو پایین. Go down there. Go down there Take the first on the left Take the first on the left. Take یعنی گرفتن مسیر رو ادامه دادن در اینجا The first یعنی اولین On the left یعنی در سمت چپ Take the first on the left یعنی اولین فرعی سمت چپ رو برو Take the first on the left Take the first on the left Take the second on the right. Take the second on the right. Take the second یعنی دومی رو انتخاب کن دومی رو بردار On the right یعنی سمت راست Take the second on the right یعنی دومین فرعی سمت راست رو برو Take the second on the right Take the second on the right Turn right at the crossroads. Turn right at the crossroads. Turn right یعنی بپیچ سمت راست. کجا؟ At the crossroads یعنی در چهار cross یعنی عبور کردن و حالت صلیبی crossroads یعنی چهار راه turn right at the crossroads یعنی در چهار به سمت راست بپیچید turn right at the crossroads turn right at the crossroads Continue past the fire station. Continue past the fire station. Continue یعنی ادامه بده. Past یعنی عبور کنید بگذرید پشت سر بگذارید the fire station یعنی آتش نشانی continue past the fire station یعنی ادامه بده تا از آتش نشانی رد بشی تا آتش نشانی رو رد کنی continue past the fire station continue past the fire station You will pass a supermarket on your left. You will pass a supermarket on your left. You will pass یعنی گذر خواهی کرد، عبور خواهی کرد. A supermarket یعنی یک سوپرمارکت، یک مغازه. On your left یعنی سمت چپت You will pass a supermarket on your left یعنی سمت چپت یک سوپرمارکت رو رد خواهی کرد یعنی سمت چپت یک سوپرمارکت خواهد بود اون رو رد کن You will pass a supermarket on your left You will pass a supermarket on your left It will be فلانجا It will be فلانجا It will be یعنی آن خواهد بود فلانجا میتونه مقصد شما باشه بعد طرف آدرس داده به شما به انتهای آدرس رسیده مثلا به پیچ راست به پیچ چپ مستقیم برو برو پایین بیا بالا فلانجا حالا که مسیرش تمام شد حالا میگه این مسیر رو که رفتی به فلانجا خواهی رسید از این عبارت استفاده میکنه It will be فلانجا یعنی آن مسیر آن مقصد به فلانجا ختم خواهد شد یعنی تو در مقصد خواهی بود It will be فلانجا It will be فلانجا On your left On your left Your left یعنی سمت چپت On your left یعنی در سمت چپت. On your left. On your left. On your right. On your right. Your right یعنی سمت راستت. on your right یعنی در سمت راستت مثلا فلانجا در سمت راستته یا در سمت چپته on your right on your right straight ahead of you straight ahead of you straight یعنی مستقیم ahead یعنی پیش و رو of you یعنی پیش و روی تو straight ahead of you یعنی مسیر مستقیمت همون جایی که ایستادی جلوت مسیر مستقیمت رو ادامه بده straight ahead of you straight ahead of you بسیار خوب دوستان به انتهای این درس در مورد آدرس پرسیدن و آدرس دادن در انگلیسی رسیدیم عبارت های بسیار کاربردی و مفید و پر استفاده رو با هم در اینجا کار کردیم و تمرین کردیم دوستان فراموش نکنید طبق روشی که دارید مشاهده میکنید تمرین و استفاده بفرمایید متریال آموزشی و منابع آموزشی بسیارند اما اینکه شما زمان بگذارید و طبق یک روش درست و اصولی تمرین و استفاده بفرمایید تاثیر بسیار زیادی در یادگیری شما خواهد داشت پس حتما هنگام بیان ها و جملاتی که در این درس دارید یاد میگیرید و اونها رو مرور میکنید حتما با صدای رسا تکرار بکنید بیان بکنید و صدای خودتون رو ضبط بکنید و با نحوه بیان و نحوه تلفظ در این درس مقایسه بکنید تا باعث رشد بسیار زیاد و عالی در یادگیریتون بشه بسیار خوب دوستان سپاسگزاریم از همراهی و حمایت های شما عزیزان منتظر نظرهای سازنده شما در قسمت کامنت هستیم لطفا فراموش نکنید که با اشتراک ویدیوها اونها رو در اختیار دیگران هم قرار بدید تا بتونن استفاده بکنن همچنین فراموش نکنید که برای دریافت درس های بیشتر و درس های آینده کانال انگلیسی مثل آب خوردن رو حتما دنبال بکنید و به دیگران هم معرفی بکنید بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان ایام به کام خوش باشید